Saudação Eternal. seja bem-vindo. Eu me chamo André e você está no Blitterando Jogos. Hoje vamos jogar Mortal Kombat 3, versão para Mega Drive. Ao combate! E eu vou escolher... Shiva! Shiva. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Don't make me Eu já joguei as versões de arcade. Se você quiser conferir, vou deixar aqui no card. E o primeiro combate é contra Shansung. Round 1, fight! Vamos lá, pra cima dele! Isso! flawless victory. Round two, fight! Vai, vai, vai, vai! Ah, maldito! <laughs> já pensou se o trem passa desse lado? Fatality. Ah, a primeira luta já foi. E agora, Liu Kang. Round 1, fight. Vamos lá. Opa! Shiva wins. Ah, protagonismo aqui não! Round já era! Toma! Shiva wins. Flawless victory fatality. E agora? Cabal! Round 1, fight! flawless victory fatality. E agora, Cyrax! Round 1, fight! Opa! Originalmente ele se chamava Mostarda. <laughs> manda ele, manda ele! Isso! of <laughs> Shiva wins flawless. Já era. Shiva wins. Flawless victory fatality. E agora, Sindel. Boa, com ela! Shiva wins. Fatality. E agora... Canal. Round one fight! Opa, cuidado com o cara! <laughs> Round two, fight! Uh, Shiva wins. Fatality. E agora, Kung Lao! Round Round two, fight! Olha o bom! Pra cima dele! Ah! Shiva wins! Flawless victory fatality! Beleza, vamos pro próximo! E agora, Sector, originalmente chamado de Ketchup. Round one, fight. Opa! Isso! Já era! Shiva wins. Fatality. Vamos pro próximo! E agora, Sub-Zero! Round 1, fight! Opa! Olha o gol! Shiva Fica frio aí, Bernardo. Isso, manda o gelo, manda o gelo. <laughs> ah, maldito. Toma, já era. agora Mirror Match. Shiva contra Shiva. Round one, fight. Vamos lá. Subindo. novo? Shiva wins. <laughs> Friendship. Friendship. Again? E agora, vamos para o subchefe. Botaro! Round lá, tá, dá uma presa! Pra cima dele! Ah, moleque! Sobe socar! Flawless victory. Round 2, fight! Vamos lá! Ah, miserável! Ah, Deu mole! Mete um combão! manda magia, vai por cima! Isso! Cai dentro! Shiba wins. E agora, vamos para o chefe! Shao Kahn! Round one, fight! Vamos lá! Ah, miserável! Ah, aponta o dedo, desgraçado! Miserável! Toma! Ah, moleque! É isso aí! Ah. Vai pra cima dele! Isso! Tá rindo, desgraçado? Ah, acha graça disso! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Conseguimos! Derrotamos Shao Kahn! Obrigado por ter acompanhado até aqui. Se quiser mais vídeos como esse, não esqueça do like. E até a próxima!